King, tule, tule. King, King, tule tänne, tänne. Tänne, tänne, tule. Hyvä, hyvä poika. Hyvä poika. Hyvä poika. Hyvä. No niin, terveisiä siskolle.